Hii ni Sports Updates. Nikukaribishe sana tuziangazie habari za kimichezo zinazokonga vijiwe mbalimbali vya soka kote ulimwenguni, na kubwa ambalo tunakwenda kuliangazia kwa hivi sasa ni tetesi za usajili barani Ulaya ambapo Tottenham wameonyesha nia ya kumsajili winga wa moroko Hakimu Ziyech mwenye umri wa miaka 30 kutoka Chelsea msimu huu wa joto. Kwingineko ni kocha wa zamani wa Leeds Jesse Malsichi ameamua kutokuchukua kazi Leicester City licha ya kukaribia kufikia makubaliano ya mwisho. AC Milan wamemwongeza mshambuliaji wa England chini ya miaka 21 Florin Borogne ambaye yuko kwa mkopo Remains kutoka Arsenal kwenye orodha ya wachezaji wanaolengwa katika majira ya joto, ingawa wanatarajia The Gunners kuomba zaidi ya yulo milioni 30. Kwingineko ni Manchester United pia wamemweka kiungo wa kati wa Brighton na Ecuador Moises Caicedo mwenye umri wa miaka 21 na kiungo wakati wa Argentina Alexis Mac Aresta mwenye umri wa miaka 24 kwenye orodha yao fupi ya uhamisho. Kwa kumalizia ni mshambuliaji wa zamani wa Ufaransa Karim Benzema mwenye umri wa miaka 35 anataka kusalia katika klabu ya Real Madrid kwa angalau ya msimu mmoja wa zaidi baada ya kukataa ofa kutoka Saudi Arabia. Maoni yako ni yapi? Unaweza kushare nasi kwenye upande wa comment hapa, lakini vile vile unaweza kutufuata katika ukurasa wetu wa Instagram kama StainTV_tz.